لا الفؤاد فؤاد وحن لذكركم أن Oh. مبال الدنيا مذعورة من عالمنا أرض الحب وصفته يوما إرهابا دمويا يعشق للحرب مبال الدنيا مذعورة من عالمنا أرض الحب وصفته love. untuk grup Salawat Al Badari Naal Mustafa